That's where. I asked you over there. yeah. Okay. Thanks, brother. Thank you, Carlos. Thank you, sir. Carlos, in there. Thanks, Carlos. Conmigo, conmigo. Yo un selfie. Ah, oh, sí? Sí, desde ayer te estamos esperando, mi amor. Dale. Un selfie. ¿Verdad? Seguro. Somos vecinos de Cuamo y ya tú sabes. ¿Y un besito se puede? Placer, claro. Mm, te quiero mucho <laughs> éxito. Cuando Be careful, don't be hugging too many girls. Dangerous. ¿Quién la tiene que tener? de cerca, de cerca. Yeah. Carlos, you pretty happy about your brother playing Juco down the street? Yeah, of course. Yeah. gonna have oh, sí. Me cogiste el Sí, cámbialo, cámbialo. que tú tienes ahí, ahí. Tú los brazos más largos que yo. That's for you. Come on, man, I was on it. Dalo para la gente pobre aquí. ¿Cómo que Tú tienes los brazos ablandados. Ay, Wanda. Me... Si lo tengo aquí atrás. Dalo. Un una carta. <laughs> Una carta de amor. Con paciencia y amor. Oye, pa. Matty. Yo, Matt, you need a pen. This pen's better. Alex and I want to take a picture also. That's good. Gracias, Carlos. Gracias. Thank you, Carlos. Bye, New Jersey, Carlos. Thank you. Yeah, he's not going to sign for him. Thanks, AJ. ¿Y el, el chiquito tuyo no le gusta? Ah, se... Dice que sí, después coge un poquito y ya está cansado. Berto, te apunté, ¿eh? Yo, Berto, te apunté. Yo sé que en el proyecto salió una inscripción. Yo ni la llenaba con nombre de licenciada. Ay, una prueba. Ahora me dice, me arrepiento no he corrido el sangre. Yo, mira que yo lo decía. Mi primo lo cogió este año, el primer fraterno que lo corre un chequecito de 250 pesos. Él lo donó a Furipac. ¿Quién es tu primo? Antonio. Trabaja en el correo en Santa Isabel. la foto los dos. Are... Got it. That's it. Carlos Correa from Santa Isabel, Puerto Rico. El otro boricua. tenía que empezar los mulanos. Cuando estaba allá en Puerto Rico, la playa. Y la arena, porque tiene que tratar de salir del, del de, Sí. El, el, Brandon Lee, Brandon Lee se llamaba. Ay, Olga, Olga. ¿Tú crees que era así mala? Ella malísima. ¿Por qué dicen try to figure it out. Team it. Bandeirinha, hein? Vai entrar agora. gracias. The most Spanish I know. Oh, sorry. Can I pick up your autograph? I did. Can we talk to him? Absolutely. 15 on 19. Look at the Mr. Pereira? This is his birthday. Thank you, Carlos. Thank you, sir. Thank you for stopping. Look at that. We got to see the Thank you. Thank you. Yeah, I used to live in Houston. Kids go. 啊，嗯。